Ah, yeah, when it came to when uh, nami personally, uh, abantu bayazibuza ukuthi why mhlawumbe umthina angakaze amdisa uzakwe or whatever. I need to understand ukuthi nge-understanding yakho did you feel like uzakwe is in it na kanye nongane and you didn't dis uzakwe oh you could see ukuthi vela ngingeni mina lento angifuna ukwazi ukuthi wawukephi ngokomqondo in terms of mina nawe nqa eish oh uzabe uzabe awuzabe ushaya yeah so akukaze kufike emqondo lo naye ngiyambhaqa lo kwasani ah ngeke ngeke ngiqamba amanga akukaze malume akukaze kufike cause cause cause ithe isi isi oni leya beef uyakhumbula ukuthi sike seza nawe sisuka ngale sihamba nawe sebabuzini umzulu yeah yeah ngiyakhumbula so kwaku sasigrand lapho yabo sasingenankinga so angazi ngicabanga like umuntu uzifaka yena kulento ekhaya yabo sure kule ndaba yakhe kunabaningi abazifakile kuyona yabo enhlezi babuka yabo lolo bathatha ama-sides awe akaze lithathe iside yabo eh, um ungihloniphile nami ngamhlonipha yabo so it's all about sure. it's about ukuhloniphana yabo if ungihlonipha nami ngizokuhlonipha back because anginazo isizathu sokuthi ngikhulume wrong ngawe engomeni ungakaze uthi nxa kumina yabo uyamhlonipha nami ngiyakuhlonipha yabo so siyahloniphana asikaze sizinyathela nakanye Say the secret yeah. because All right. All right. Then ungene kanjani because ngiyazi ukuthi mhlasimbe kwezinye indawo like eradweni eh makuza kotira nozinto eh nabo nabo beast izinto mhlasimbe vele ngathi ah mfethu ayikho leyo nto but i really feel like manje ungakubala ukuthi hayi ah, yazi mfethu lokhu ngikubalisa ukuthi nokuthi nokuthi nokuthi ukuze naye mhlambe la ikhona angayibuzi but agezeke inhliziyo i really feel like u100 bars lo ukhiphe manje kukhona la uthinte khona abafowethu isukaphi yona ke yakho no beast and and no DJ Tira just ngiyazi ungayiphiki but awuyirike nje straight ukuthi kwenzakalani khona Oh yeah ulentuzana yabo isigwebo sentabo lesade ngitshela ekade ngitshela ngaso part 2 udj tira mm. wayesiphusha ethi nangu udanken ndisomrepa mm. wamapopayi shuthi mina ngumrepa wamapopayi mm. yabona lelo wayangicasula kakhulu then mina ngathi sengikhiphe sami isigwebo setanga ubeast wayethulile akazange akhulume usigubhe ekhiphe sami ngathi mina ngikhiphe sami seven minutes ngisikhiphile nje waphosta ubeast wathi senifaka nabazali hayi iyabheda le nto le yabo kodwa angakhulumanga kusale tuzani mase kuyimi abona izinto so leyo nto yangigwadisa kakhulu kodwa ngathula oh. angizange ngithi yabo ngayizulela ngambuka nje yabo loo nto leyo saqhubeka sagrep cause sike sahlangana naye eyadini sahlala kamnandi yabo sure kodwa yiyo nje into anginyathela ngayo khona leyo business lo mbuzo ngubuziswa ukuthi wena mfethu abanye abantu bazothi usekhathele eh uDuncan usengena kuBeast manje uyayibona into engishoyo so bengifisa abantu siunderstand ukuthi uBeast kahle kahle ungena ngalipi yabo mm eh umbuzo wami wena mfethu uthi ngithi mina ziningi izinto esezenzeka nenayikhuluma given a chance manje mangase kuthiwa nayi imizamo eyenzekalayo ngakwazi niwena ukuhlala noDan Ken umbekele or uxolise or ufisa ukunderstand ukuthi lento kwenzakalani uyafisa yini wena ukukhuluma naye ngqo ngikhulume naye mina ngixolise ke or nalento ukuthi hayi angeke kusalunga vele mfethu hayi no mfethu mina ngeke ngithi kukuyena yabo because uyena umuntu onenkinga mina nginayo inkinga yabo so mina ah, ah, i'm down for anything if If you wanna make if you wanna make peace, we can make peace. If you wanna carry on fighting, uzoqhubekana yedwa kodwa. Oh so wena awusayibona uyingena leyo ndaba kahle kahle. Kushap ngabe sinrise ngikhathele. Sure. Hayi nawe njalo. Um asiduleke kushuthi kule ndaba le ka Dankela I think sesi understandile sawuza uvo lwakho nokuthi ufila kanjani nokuthi ubone ngazuthi lento ikulimazile yabo. there was a time where uthi umthinai is the king of umlazi what was happening lapho because abantu abaningi baqala bathi udakiwe lo usidakelwa zayithini lapho kuphi lawa uthi khona uyiking yasemlango Malume sothi ngiyabuyela noma vele Uzokulumisa ngezinja ke manje ngase kusenza wawubanye ubunye noma vele noma you feel ukuthi hayi vele nje just for hip hop ubethi you were king vele la usuka khona and ukuthi ngokwe hip hop if kukhona ongafeel ngaleyo ndlela can prove ukuthi hayi lento isho ayikho uyabo ngizama ukubeka leyo ndaba yeah sure ngiyazithemba ngiyazithemba ngizithembile mfethu kodwa eh amajensa amajita atalented mlazi mfethu yabo kodwa ukuthi ngizibize ngeking lokho kutshengisa ukuzithemba just nje ne if if utha talented if utha talented bakhona yini abangekho talented ungababa ungabasho <laughs> hey batalented olove mlazi beza banginspire ake ake umuntu engabona ake talented oh yeah yeah all right sure in terms of wena no in terms of wena no babu sithole what happened what happened when you got signed and then you left Native Rhythms? Kwenzakalani mhlambe waphuma ngenhliziyo emhlophe noma nizwananga? Na ngabu ngaphuma ngenhliziyo emhlophe. Emhlophe eqwa cause namanje sisarimba susharp nje scrap. Yabo? Okay. You, you feel like you signed the wrong deal when you wanted ukuthi usayine and you feel like i inative yangenzela phansi mawungakhuluma varvar ukuthi hayi fethu ngangi-expecta lukhulu kwangenzeka iyona into eyenza ukuthi ngihambe kahle kahle eh mina i felt like aka aka aka besiba ngabe it was me commander ops three months cup weza ngoba yasa siba u4 mina i felt like ubenga akasipushanga like kwengasinakile bets yabo mm like amanye ama genres yabo sure ngesikhathi usayina ngesikhathi usayina wena uthi the soil uyayikhona vele yayikhona ishiza futhi mm. umuntu wayesanda kusayina usistribute beni mboweni oh yeah yeah naye futhi awuboni ukuthi wathola i-attention kahle ne eh, angizi naye wabona ngazuthi naye i-attention akayitholanga kahle awayithola-ke uyena umuntu owayitholayo kunathi sonke mfethu yabo and i felt like ukuthi shouthi thina sizele ukuzoshayela usisi tributes la izandla hayi mina engikwazi-ke ngawatshela namajets athi hayi mina amajit yafaya yabo nangaphela ngafaya so namajets angilandelayo Mm. So ukuhamba kwakho kwakuyinhliziyo emhlophe kusithole kodwa hayi kuwena. ya nganginakho lokukwata lokho okuncane kodwa ngithe ekuhambeni kwesikhazi ngathi hhayi into engeyilutho leyo ngayiqhubekile mm ekusayineni kwakho wasayina kanjani mhlambe waku-approacha or wahambisa idemo kwenzeka kanjani in terms of cause siyazi ukuthi wawuse-native but wangena kanjani khona oh abethi wangithola ngiyiphushela ividiyo yami kwi-tweet ividiyo ehola lo yabo sure ngangiyipostele nje ilink yevideo kwi-twitter ngangazi nokuthi uyangifolowa futhi ngangani ukuthi uyangazi yabo so eish ngagcwala nge-d m yakhe afuna ukuyividio yehola lo eish ngathi mina eish nayithiphithithi yabo bangathi ngiyaphuba kade uyena ngaphela ujobe yabo nje from there the rest is shit but wangithola kwi-twitter ngangiyipushe ilink yevidio yehola lo yeah ah ngiyakhumbula because ngiyakhumbula ngesikhathi ungibuza ukuthi eh ngifila kanjani mina personally ngokuthi uyosayina native rhythms and njengoba ngisho njalo ukuthi from from my side it's always been love eh ngakubeka futhi nami ngenhliziyo emhlophe ukuthi hayi mfowethu i really feel like mhlasimbe eh kuzoba nzimanyana because yena akasekho hands on kangako akasekho yabo uma ukhumbula kahle ngakubeka yabo so na naye umama vele uyaphusha but mhlasimbe ngokwesouthi nokunderstand ubaba mhlasimbe kwakuyoba ngcono kube mhlambe wayekhona ngaleso sikhathi nawe usekhona i think mhlambe mina yeah i feel like mhlambe wanisayina wahamba yabo wanishiya mhlambe umuntu owayengangi-understand yangithola yeah mm. yeah bakunjalo mm. phela bakunjalo yeah mm. yeah sure hayi no ngiyakuthola ngiyakuthola njami so njengamanje isifiso sakho in terms of being an artist yini okuzokwenzeka manje nozokhipha nani nani eh, engizokhipha oh yeah so oh, ngisebenza phe kwakho njengamanje ngine ngine album out yabo after depression ngikhiphe last year ngoNovember eh know, 100 bars out zonke lezi shaka yeah was it, was it your first album ngangimkhonzile mfethu K-Master mfethu K-Master umkhulu Ayeyeye Yeah makukhuthayo Hayi ngakuzwa unayima K ubuza ukuthi i-album title yakhe ibizwa ngani Oy after depression after depression Oy iphume last year ne Yeah, last year na bebina 19 tracks. So. Alright. Ngicharile bona abafundi. Khona bona abafundi abo music holic yebo siyashezi yabo baningi nje i-album egrand esimna. Ayizandla sami abafundi. And then ake ake sibuye size ngapha ngaseThekwini kancane. Between wena no Young Cannibal kwenzakalani? Aloyo ah, ke kade angiqala loyo. Kade angiqala loyo. Both of them Ah, yeah, yeah. I'm good. I'm good.